challenge nah itu tetap masa aku eh ya ini nanti aku bakal nanti abis ini udah bikin unboxing ini aku bakal bikin ASMR barang-barang wow makanya nih ini nih kita gitu bukannya eh bukunya kan oke langsung ya oh ya by the way ini dah ini harganya ini pengirimnya dari Dela Dela Lastor berarti 500 gram. ada dulu ya. Nanti aja ya guys. dulu. aku nanti cek dulu ya harganya. gantian gitu ya kayak ambil barangnya tuh kayak ternyata ini tuh bubble wrap gitu ya emang bubble wrap sama sih kan mau langsung kayak gini tuh kita buka dulu Ooh, uh, okay guys, ya ini aku udah kayak uh, rapi itu ya ini ya uh, eh, kita apa ini juga dalam jangan gimana kita nggak nanti aja nanti dia bakal mereview juga kayak ini guys ini ini ini ini, ini gitu jadi dia nggak akan gimana aku harus bertemu <laughs> nah ini guys udah ya ini petak-petaknya enak guys oh my god ASMR oh ya lupa tadi kita ini aku udah siraminnya aja ya ini masih kayak ada plastik lagi ya plastik ketiga oh, bukan orang ketiga tapi ini plastik ketiga oke okay. eh, by the way ini dari pengirimnya tadi ya yang aku kasih tahu kan ini pengirimnya Delator. tapi jangan sampai jawaban kita harus nanti kalau apa tahu ada jawabannya eh, nah guys Buka aja. kita buka lagi dari samping aja biar random taruh bawah aja terus ini dia oh ya by the way ini uh, eh, gak boleh anak di bawah umur ya kan saya di bawah lima tahun tapi kalau saya uh, ya, eh, anak di bawah umurnya udah ahli dia bisa tapi uh, aku saran gak boleh gunting itu gak boleh dekat-dekat sama orangnya lagi loh wow iya barang-barangnya hmm. nah, kita gak boleh oke kita sweet dulu sweet hmm dulu oke apa itu saya dapat ring udah aku pakai masuknya HP nah itu ring ya nah itu ada kayak dua gitunya ini oh ini ini, ini ini itu tuh kayak untuk apa ya badannya terus oh aku tahu ini buat gantungan gitu loh kan kalau misalnya mau mobil uh, ini barang pertama lanjut aku ya colokan charger gitu jadi takut ya itu kayak oh ya guys jadi ini tuh sih gitu loh kalau saya nempelnya bro gitu rumput lautnya ini jadi charger iya charger apa ya charger ah mungkin hmm. jadi ini itu tuh kayak ada tutupannya gitu ini kayak sih iya sih kayak charger laptop gitu mungkin yang Android kan iya. saya kan kalau misalnya yang Apple itu beda oke okay, kayaknya ini ya tapi kita taruh by the way ya kita taruh bawah aja ya di padang aku taruh bawah aja kali ya oke okay. Apa tuh? Jam. Jam, jam laki-laki. Aku dapat jam, jam itu. Jam laki-laki gitu. Ini kayaknya Sama berapa? Jadi ini yang uh, ini yang didapetin kanan ya. Aku yang ini beda. Oke. Okay jadi ini dia ini kayak apa ya eh. <laughs> ini apa ya namanya nih sound eh, apa nih dia naruh memori kita gitu ya. nah kita ke yang ke berapa itu ya? sekarang kita USB USB aduh namanya apa dah USB kita dapatnya. ya apa tuh yang warna biru lucu sih warnanya ah. yang ke enam kan yang kelima oke okay, next uh, ini apa tuh dan Ouch. Hmm, hmm, Kalau nggak salah ya yang unboxing kemarin itu kayaknya lebih banyak ya daripada yang ini. Nggak tahu deh kurang pasti lebih sedikit atau lebih banyak nggak tahu. Kita dapat lampu gitu, lampu Didn't n be a hemat dan tahan lama bisa elegan mudah dan cepat tahan benturan kalau kali lebih kuat dari lampu bohlam oh tidak dapat dibuat atau tombol elektronik kinerja terbaik untuk kalian jadi ini dia guys lampunya sudah sudah terang oh beda ya sama lampu yang lain ini cukup Oke, jadi ini yang kita dapat. Ada jam tangan laki-laki. Terus ada juga ring atau laptop soket ya. Terus kayak ada kabel laptop, terus ada kayak USB dan lampu. Oke guys, itu saja kali ini. Jangan lupa di like, dan suka, komen di bawah. kalau Kalian bisa share ke sosial media kalian keluarga kalian teman kalian jangan lupa subscribe kalian subscribe itu gratis untuk kalian caranya gampang adalah kalian tinggal pencet tombol merah jadi warna abu-abu itu dari kalian pencet tombol merah uh, biar kalian tidak usah video aku bye bye guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh